Բարեկամություն հարգելի հետևորդներ։ Ենթական արշավային օրը այս անգամ գնում ենք Վայզորի մարզ դեպի Արենի Խարանձավ, որտեղ գտնվել ամենահին գոշիկը մոտ 5000 տարվա։ Այնտեղ ճանապարհը շարունակել ենք դեպի Նորավանք, Վանականամալի, լինելու է շատ հետաքրքիր։ Գնացի։ Հերթական այցելությունը Վայոցձորի մարզ։ Մարզի համանցակունաբանության մասին հետաքրքիր բացատրություն է տվել պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանը։ Օրբելյանի վկայությամբ 735 թվականի ամռանը սկսված եւ 40-նոր տևածայր երկրաշարժից կործանվել է Մոզավանը։ Այս աղետից փրկվածների տարապալից վայ-վայ ձայնարկությունները Վայոցձորի մարզի անվան առաջացման բացատրություններից մեկն է։ Արենի մեկ քարանձավ գտնվում է Վայոցձորի մարզի Արփագետի ափին։ Հայտնի են նաև թռչունների քարանձավ անվանումով։ ինչպես տեսնում բավականին հարմարավետ աստիճաններ են արված դեպի քարանձավը բարձրացող ճանապարհին։ Այս քարանձավում պեղումները սկսվել են 2007 թվականից։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի կողմից։ Լոս Անջելեսի հնագիտության ինստիտուտի եւ Քորքի համալսարանների հետ համատեղ։ Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվեցին բազմաթիվ գտածոներ, այդ թվում քարետարյա կավեամաններ, որոնք մոտ 6000 տարվա անցյան էին։ Բայց ամենասենսացիոն կտածոն քարանձավի մուտքի մոտ հայտնաբերված կաշվե կոշիկն էր, որը լցված էր ծղոտով եւ տարիքի համեմատ անհավատալի թարմ տեսք ուներ։ Կալիֆոռնիա եւ Օքսֆորդի համալսարաններում կատարված հետազոտություններից հետո ապացուցվեց, որ այս կաշվե կոշիկը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 3500-ական թվականներին։ Այն կրել է այս քարանձավում ապրող մարդը։ Այս հանգամանքի իսկական շոկ է։ Չէ որ անագիտության մեջ շատ հազվադեպ են հանդիպում օրգանական գտածոներ, ինչպիսին այս կոշիկն է։ Որպես պատճառ նշվում է քարայրի միկրոկլիման, որտեղ ամբողջ տարվա ընթացքում ջերմաստիճանը 10-ից 20 աստիճան է։ Իսկ երկրորդ պատճառը արկագոմաղբի հաշճերտն է։ Քարանձավը բնական գործոնների հետևանքով առաջացած երևույթ է։ Չնայած մարդկային գործոնը անմասն չի մնացել։ 2011 թվականին այստեղ հայտնաբերվեց նաև աշխարհի առաջին գինեգործարանը։ Բայց հետաքրքիրն ու առածվածային այն էր, որ այս կավե անոթների մեջ թաղումներ են եղել։ Հայտնաբերվել են տասնյակ մարկանց գանգեր, մարմնի մասնատված այլ մասեր։ մասեր Հետո մենք Արենի քարանձավում բավականին հետաքրքիր տեղ է, բավականին գտածոներ կան։ Նյութեր տեղը կայված են։ Քանացավոր բավականին խորան ինչպես տեսնում եք ժայռի մեջ նշաններով արված է, որտեղ ինչ բեղումներ են արել։ Հետաքրքրական է, որ անոթներից մեկում հայտնաբերվել են կնոջ ոսկորների աչակողմյան հատվածը։ Այդ դեպքում որտեղ են թաղել կնոջ ցախ կողմի ոսկորները։ Զորաբերվել են միայն երեխաներ եւ միջև 25 տարեկան կանայք, որը նույնպես արեղծվածային է։ Այս ամենը ենթադրել է տալիս, որ այստեղ եղել են ծիսական արարողություններ։ Երեք կարասներում հայտնաբերված այսիրեք գանգերը նոր հայտնագործությունների պատճառ դարձան։ Գանգերից մեկում պահպանվել էր ուղեղի մի մասնիկ, որի հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ այս գանգերը 6000 տարվա են, 11-ից 25 տարեկան աղջիկների։ Պաստորեն սա ոչ միայն գինոհանձաններ, այլև մի վայր, որտեղ տեղի էին ունենում ծիսակատարություններ, որի ժամանակ կատարվում էին զոհաբերություններ։ Կավիամաներում հայտնաբերվել Կարանձավային գոտին տեսահսկում ու պատալիր ինչ երևում։ Կան երկի նշանները ցանկացած պարագայում։ Երևում է ճանապարհը ոնց գնաք, որ զուժվեք։ Կավիամաներում հայտնաբերված խաղողի ճյուղերի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այս գինեգործարանը 6000 տարվա է։ Ինչը վերստին վկայում է, որ Հայաստանը գինու արտադրության հնագույն երկիր է։ 2011 թվականին այստեղ հայտնաբերվեց մեր թվարկությունից առաջ 3900-ական թվականներին վերագրվող կանացի կիսաշրջազգեստ։ Եվ այսպիսով պարզացավ, որ քարանձավը բաղկացած է 3 սրաններից եւ ունի մոտ 500 մետր քառակուսի մակերես, որի մեծ մասը դեռևս չի ուսումնասիրվել։ հետաքրքիր էր ինչպես տեսնենք գտածոք ուժեր են հրված են դեպի քարանձավ տանող ճանապարհի աչև ձախ կողմերում նայեք մնաց մի մասը այդ ուժերի ամբողջ ինֆորմացիան կարելի է գտնել այս ցուցա տախտակների նկարագրությունների վրա գնալ դեպի Նորավանք եկեղեցու կողմը, ոչ Նորավանք հանքային համալիր։ Արենի 1 Քարանձավից Նորավանք տանող ճանապարհն անցնում է Գնիշի գետի 8 կիլոմետր երկայնքով ծկվող գեղատեսիլ կիրճով, շրջապատված բարձրաբերժ հեռերով։ Նաև չնաշխարիկ նորավանքը, որը կառուցվել է 13-ից 14-րդ դարերում, գտնվում է Վայոցորի մարզի Ամաղո գյուղից 3 կիլոմետր հյուսիս-արևելք։ Նորավանք վանական համալիրը բաղկացած է Սուրբ Աստվածածին դամբարան եկեղեցուց, Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցուց, նրան արևմուտքին կից գավթից, Սուրբ Գրիգոր եկեղեցուց, որը նաև համարվում է Ստեփանոս Օրբելյանի դամբարանը, ինչպես նաև Միշնադարյան մատուրների եւ շինությունների մնացորդից նորակառույց վանատնից։ Այս գեղատեսիլ միջավայրում կառուցված համալիրը ժամանակին մշակութային խոշոր կենտրոններ։ Սերտորեն կապված էր այնպիսի կենտրոնների հետ, ինչպիսին Գլադորի համասարանն ու Տաթևի վանքն էին։ Վանքի պատմությունը անբաժանելի է Միշնադարյան Հայաստանի նշանավոր ճարտարապետ եւ քանդակագործ Մոմիկի գործունեությունից։ Նրա նրբաճաշակ հարթականդակները զարդարում են նորավանքի գավթի մուտքի ճակատակալ քարերը, Համալիրի տարածքում կանգնեցել է լիրի տարածքում կանգնեցել է մի շարք խաչքարեր։ Համալիրի տարածքում գերիշխող դիրք է գրավում Բուրթել իշխանի կառուցած երկարկանի դամբարան եկեղեցին, Սուրբ Աստվածածինը։ Այս եկեղեցին Մոմիկի աշխատանքներից վերջինն է։ Կառույցի կիսագետնափոր առաջին հարկում դամբարան է։ Արևմտյան մուտքի երկու կողմերից պատի հետ վեր բարձրացող նեղատիճանները տանում են դեպի երկրորդ հարկի աղոթարան։ Առաջին հարկի ճակատակալ արտաքանդակներում պատկերված է Սուրբ Կույսը, Քրիստոսը ծնկներին։ Երկու կողմից շրջապատված Գաբրիել Միքայել հեշտակապետերով։ Պատկերաքանդակի երկու կողմերում պահպանված հայկական տառերը վերծանվում են որպես Գաբրիել եւ Միքայել։ Իսկ երկրորդ հարկի արտաքանդակում պատկերված է Քրիստոսը, որի կողքին Պողոս եւ Պետրոս առաքյալներն են։ Երկու կողմերից պատկերված տարրերը վերցանում են որպես Հիսուս Քրիստոս։ Սա էլ Նորավանքի գլխավոր սուբստեփարոս նախավկայի գեղեցին է։ Իրեն արեմուտքից կիզ գավթով։ Այս գավթի մուտքի լուսամատի վերին հատվածում հայրացո հրաշք պատկերախանդակն է, որի ձեռքերում Ադամի գլուխը։ Ասո կիսավնին ունի մարդու կերպարանք։ Ասո մորոքից ցած ու փոքի խորթանշող աղավնին է, որի կտուցը որպես ասո շունչը հպած է Ադամի շուրթերի։ Արկողում խաչվածը Քրիստոսն է, երկու կողքերին Աստվածածին Հովանես ավետարանիչը։ Ներքևում պարկած է Դանիել Մարգարեն։ Այսպիսով բարձրականդակ ավատացյալներին կարծես ներկայանում է որպես քարե պատկերազարդ գիրք, որի իմաստ հետևյալն է. Աստված մեզ կյանք է տվել Ադամի հետ, որից հետո էլ մեզ հավերժ կյանք է տվել իր որդու զոհաբերմամբ։ Ըստ ավանդության Ըստ ավանդության վարպետ Մոմիկը սիրարվում է Սյունյաց իշխանի գեղեցիկ աղջկան։ Աղջիկն էլ հավանում է Մոմիկին։ Սյունյաց իշխանը կանչում է Մոմիկին եւ ասում. «Աղջիկս կտամ քեզ, եթե 3 տարով մի նոր գեղեցիկ վագ չինես ինձ համար»։ Երիտասարդ վարպետը ընդունում է իշխանի պայմանը եւ գործի անցնում։ Ապարաժներից քարեր կտրելով եւ տաշելով քիչ է մնում, որ որոշված ժամկետին ավարտի վանքի շինությունը։ Իմանալով այդ իշխանը ուղարկում է ծառային, Որոտիրոջ հրամանով բարձանալով վանքի գմբեթը, այնտեղից ցած է հերում մոմիկին։ Մոմիկի տաշած վերջին քարը շիվաքար է դառնում նրա համար։ Կան նմանատիպ գերեզմաններ, դեղ հանգչում են այն մարդիկ, ովքեր աշխատել, ապրել ստեղծագործել են այս վանքային համալիրում։ Կան մի քանի նմանատիպ մատուրներ,